क्या आप समस्या में हो तो सब्सक्राइब करो आपके YouTube चैनल रिवोल्यूशन बिगन को प्रेस द बेल आइकन आपके समस्या का समाधान यहाँ मिलेगा पूरे देश में पता ही चल गया होगा कि मोदी जी ने किया 59 चाइनीज ऐप को बैन तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे अल्टरनेटिव ऐप जो आपको चौंका देंगे और आपको यूज करने का एक बार फिर से मौका देंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को मैं हूं शेख हमजा आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवोल्यूशन बिगेन से